सो यू व्हाट्सअप का welcome back to the another video तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले एपिक्स लेजेंड मोबाइल के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं एपिक्स लेजेंड मोबाइल का थर्ड बीटा जो है वो लॉन्च हो चुका है और इंडिया में बहुत सारे आदमी विपिन लगा के खेल रहा है और इवन मैंने भी खेला एपिक्स लेजेंड मोबाइल को विपिन लगा के और मैं उसी के बारे में आपको शेयर करने वाला हूँ कि एपिक्स लेजेंड मोबाइल कैसा है और क्या ग्लिचेस और क्या बग है उसमें और उसका जो गेम प्ले है कैसा है और जो लाइक पबजी को बीट कर सकता है या नहीं या फिर आने वाले समय में इसका क्रेज़ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा जो मेरे हिसाब से जो थिंकिंग है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जैसे कि क्या बग है सबसे पहले तो मैं उसकी बात करता हूँ तो जो बग है वो मेरे को नज़र आया है जो कैरेक्टर को लेके कभी कभार जो कैरेक्टर है मैं ज़्यादा स्पीड चलता हूँ वो एक कैरेक्टर है मैं कैरेक्टर का नाम तो नहीं पता है मेरे को लेकिन वो कैरेक्टर को एक एबिलिटी है जैसे कि आप लोग को पता होगा सब कैरेक्टर का एक एबिलिटी रहता है वो कैरेक्टर का भी एक एबिलिटी है जो कि एबिलिटी का भी नाम नहीं पता क्योंकि मैंने सिर्फ ये गेम को एक दो बार ही खेला और उसमें मेरे को सब कुछ कवर करने का था तो कैरेक्टर जब मैं ज़्यादा स्पीड चलता हूँ वो कैरेक्टर में कैरेक्टर जब ज़्यादा स्पीड चलता है तो ग्लिच हो जाता है कैरेक्टर अपने आप कैरेक्टर लेट जाता है नीचे या फिर और भी ग्लिच हो जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर मैं स्पीड चल रहा हूँ तो इधर कैरेक्टर ग्लिच हो चुका है तो ये चीज़ मेरे को नोटिस हुआ है और जैसे कि आप लोगों ने नोटिस आप लोगों ने भाई जो जो खेला होगा वो नोटिस किया होगा कि मैप में कोई कार नहीं है क्या मैप छोटा है या फिर दूसरा कुछ लेकिन मैप में कोई कार नहीं है मेरे हिसाब से एपिक्स लेजेंड को कार देना चाहिए था अच्छा लगता है भाई क्योंकि मैप बहुत ज़्यादा सुंदर है और एक कार भी रहता है या भाई एक कैटेगरी के कार लगभग देना चाहिए था क्योंकि मैप बहुत ही ज़्यादा सुंदर मैप है और जो एक और मैंने चीज़ जो नोटिस की है वो स्कोप से इशू है मेरे को ये कभी कभार जब मैं स्कोप फास्ट ओपन करता हूँ और फास्ट जब बंद करता हूँ तो वो स्कोप ग्लिच हो जाता है तो वो ग्लिचेज है थोड़े बहुत ग्लिचेज है इसमें जैसे कि ये थर्ड बीटा है और अभी फ़िलहाल तो लॉन्च नहीं होगा ये गेम अभी दो तीन महीने लगेंगे इसको फिक्स करने के लिए और एक और चीज़ है जो मैंने नोटिस किया है जैसे कि आप स्लाइड करते और स्लाइड करते करते आप कहीं से जंप कर देते हो तो वो आपका जो कैरेक्टर है वो ज़मीन पे गिर जाता है तो ये चीज़ है जो कैरेक्टर ज़मीन पे गिरता है वो एनिमेशन है बहुत ख़राब है वो सही नहीं लगा मेरे को और जो ये जो मेरे पास जो एक कैरेक्टर है कैसा वो चलता है वो मेरे को सही नहीं लगा ये छोटी छोटी चीज़ है जैसे कि जब मैंने टी थर्ड पर्सन व्यू में जब मैं खेलता हूँ तो गन का गन का जो एनिमेशन है वो अलग रहता है जब मैं फर्स्ट पर्सन करता हूँ वो गन का एनिमेशन है वो अलग रहता है तो ये छोटी छोटी चीज़ है जो एपिक्स लेजेंड को सही करना पड़ेगा और जैसा कि मैंने आपको बताया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है और मैं तो प्रिफर करूँगा भाई सब एक बार खेल के देख लो जिसको मोबाइल में नहीं चल रहा है वो वेट कर ले और एक बार सब खेल के देख सकते हैं कि बहुत एपिक गेम है भाई एपिक गेम है बहुत ही ज़्यादा एपिक गेम है और अगर कुछ और बात की जाए तो आ, मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ अगर एपिक लेजेंड मोबाइल में अगर आप ये करते हो जैसे आप हवा में उड़ के कहीं अननोन जगह में चले जाते हो मीन्स बिल्डिंग के टॉप पर जहाँ आप जा नहीं सकते उधर आप हवा में उड़ के चले जाते हो तो एक मैसेज शो होता है जैसे कि इधर आप देख सकते हो इधर मेरे को एक मैसेज शो होता है रिटर्न टू बैटल इन 26 से 25 सेकेंड ऐसे ही रहता है तो ये चीज़ होता है ये मेरे को सही नहीं लगा क्योंकि मैं तो बिल्डिंग का ऊपर ही हूँ बैटल से बाहर तो गया नहीं हूँ और जो गेट से या फिर मेरे पिन के वजह से ये होता है मैं बताना चाहता हूँ कि गेट से कभी कभार ओपन ही नहीं होते भाई ओपन ही नहीं होते और कभी कभार कोई दूसरा ही चीज़ मेरे से क्लिक हो जाता है ये शायद मेरा वीपिन प्रॉब्लम होगा इसी वजह से और जहाँ तक मेरे को पता है बहुत ज़्यादा एपिक गेम है ये और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको खेल के यही था इस वीडियो के लिए और वीडियो अच्छा लगा तो like and subscribe the video